E aí, Clan Sheldon aqui de novo. Hoje a gente tá voltando com Doom Eternal. Vamos fazer a segunda missão. É, coletar todos os colecionáveis. E, e, é isso. Vamos tentar aí. O vídeo tende a demorar uns 30, 40 minutos. Vamos ver se não se estende mais que isso. Aí o Vega trocando ideia com a gente enquanto a gente tá na Fortaleza. Eu tô mostrando as animações e diálogos. Vamos pra Exultia hoje que eu acho que é, que não é na Terra. Aí, a gente vai equipar o cuspidor de chamas e já vai testar. Ó. Todo mundo pegando fogo. Quando os bichos pegam fogo, eles eles vão dropando Dropando armor. Então, beleza. Equipamento novo e vamos lá, não vamos perder muito tempo. Pera aí, tem o tal do cristal também, que é upgrade de alguma coisa. com uma certa dificuldade. Nenhum <laughs> botão funciona. Desbloquear. Ah, desbloquear. Investimos na saúde aprimorada. Certa dificuldade em entender o que tem que ter. Vamos lá, para Exúdia. Deve ser na Terra, deve ser na Terra. Possível. Beleza, estamos em Estúdia. Dá uma olhadinha no mapa. Já começa com alegria aqui embaixo, pegando o Anup. Ah. gente ainda não coletou o necessário. que da hora, um cachorro fantasma. Sempre dando uma olhada no mapa. Tá de verde escura que a gente já coletou. <laughs> Então, vamos começar na pancadaria. Primeiro colecionável já está aqui. Segundo, na verdade, né? A gente pegou um Anup, também é secreto. Também. esse bicho novo. Ele lembra um do Doom, um cara do Doom 3. Só isso? Oh, oh. Agora a música tá ficando boa. tomando olha só preto. <laughs> Facada na cabeça. E vamos. Isso aqui é o manopla do Thanos ali. Não parece? Parece, né? Soco sangrento. Esse é bom, hein? Ele vai mostrar que a gente vai finalizando inimigos. Finalizou um. Finalizou dois. E aí carrega ali no cantinho o tal do soco sangrento. Aí você dá um soco só e ó, mata tudo. Não tem esse nome à toa. Nós pegamos tudo. Aqui ah, o one-up. Nossa, <laughs> tá, tem um negócio ali pra pegar. O que faz pra alcançar ali? Unas. Unas aprimoram suas habilidades, tá bom. A gente vai aprimorar. Soco. Selvageria. Quero as execuções com mais velocidade. A gente só pode usar uma por vez? total de 3 slots. É, tem muita coisa. Bom, a gente alcançou aqui uma área mais alta. Tiramos um, mais um secreto. O secreto não acaba mais, viu? secreto está bem aqui. Aí, deve ser bonequinho. <laughs> que bonitinho. Dá vontade de gastar. Mais uma área. Inimigos. Eu acho muito sensacional Eu nem lembro o que, eu acho muito sensacional. Ah, lembrei. <laughs> eu acho muito sensacional os inimigos despedaçarem. Coletar mais munição. perfeito. Acho que tem outra área. Mas gosta é disparado. Não pode parar. temos aqui, ó. Uma coceira nele. Fazer um barulho diferente. Ô fera, para tá quietinho um pouquinho. Pontos de arma. Tem muita coisa, esse jogo tem muitas coisas. A gente ganhou alguns pontos de arma, vamos melhorar aqui nossas bombas adesivas. Velocidade de carregamento, eu achei importante. As nossas armas vão ficando gradualmente mais apelonas. Tem que dar uma olhada aqui em volta. O é que está acontecendo aqui? deveria ter mais uma batalha aqui. Talvez depois. A gente tenha que revisitar essa área, né? Tem uma cara que dá tá pra ir pra lá, mas não dá, viu? Não dá não. Finalizando os amiguinhos aí como dá. folhinha aqui, ó. Acho bonitas estátuas. Ixi. Desativar alguma coisa. Mas antes... Aí. Quebrou aqui. O que foi que a gente fez? Gasta matou um recurso. Quebrou. Parece que a gente deixou um negócio aqui, viu? Lá pra trás. O que, que é isso aqui? Impulso. Uh, agora vai, hein? Tem um tempo aí para resetar. Uma animaçãozinha, vamos ver qual é que é. Esse tipo um palácio, né? Olha lá, tem até, até um trono. armadura dele se comunica com tudo. Enovik. Não pode matar os sacerdotes. Olha. Conhece nossas leis. Apesar das transgressões deles contra nosso pacto, ainda tem sangue sentinela do que você está interferindo agora é maior do que pode imaginar. O Dungai ajoelhar pro cara, que deve ser a Fica das Galáctas, né? Se continuar, despertará a fúria celestial. Acabou o respeito. Você é apenas um homem. Este povo você não pode mais salvar. Ó. o fantasma se foi. Vamos dar uma olhada aqui no palhaço. Palhaço, <laughs> nossa, no palácio. <laughs> Parece que eu vi algo por aqui. Mais uma vida. A gente está juntando bastante vidas. A hora que a coisa é complicar, Ó lá, revisitando esta área Tem duas áreas encadeadas aqui. Bom, vamos lá enfrentar, né? Então daquele grandão Eu prefiro derrotar os maiores? é mais fácil de gerenciar depois. Oi, é outro? Soltar as bolinhas. pega fogo também. Duvido você vir aqui. Opa. Perfeito. A gente sofreu um pouquinho, mas deu tudo certo. Além de haver, a gente já foi. Bateria de sentinela. Tá, pra lá. Achar tá, mais baterias permitirá utilizar todas as funções de sua estação de comando. Tá, não deveria ter descido aqui. Será que a gente alcança ali? Será? Como é que alcançamos? É Tem um bagulho que parece do, do um anterior. Tipo um portal. Confrontos secretos. O que, que isso faz? secreto. Tá, aqui a gente tem que subir aqui. Virar aqui. Como eu falei, o mapa é grande, né? O mapa é grande. <laughs> a gente se complicou. Já volta no meio do, do inferno. Ponto fraco. É puto. Falta achar esse puto, né? Oh, achou. negócio deu uma boa mobilidade, viu? Nossa! O que a gente poderia tentar? Daquele socão. Isso. Feito. Subimos um nível de um nível 5. Aparentemente temos um Primeiro é forte ali é pra baixo. O secreto. Onde isso vai? dá um olha pro outro. Tá aqui o secreto. Encontramos um LP. At é the Doomsgate. Legal, hein? Legal. Ali tem um bagulho a gente quebra com soco. Não tá aparecendo quebra com soco. tentáculos. Tem que dar bem no meio. Ah. <laughs> eu tomei um sustinho. Não pode descansar um segundo, hein? Mapa adquirido. Uh, que beleza, hein? Será que a gente deixou alguma coisa para trás? Olha o tamanho desse mapa. Não dá pra nem pular, nem pra dar dash nessa... Nesse caldo viscoso. Ó, pegamos mais um. Mais uma... Meu Deus! Transformar micromisso. Mais uma vida, isso. Coitado do Vega, né? Só tá querendo ajudar. Você pode usá-lo para ativar as máquinas e abrir um caminho. Ah, entendi. Coloca naquele negócio azul. Muito bem. Meio de última hora, mas deu tudo certo. Mais uma página. Que não vai ter nada. Uns botões. Segredo encontrado. Tava muito escondido esse, viu? Ah. Meio que varou a tela, mas tá bom. Legão. <laughs> Muito legal. Ó, tá lá o bichinho. Duvido ele parar quieto. Bom, já sabe, né? Eu não preciso recarregar. Desarmamos eles. HPzinho, vamos. Movimentar melhor. Nossa, é Imp. Sai fora. cara? Tirar um bem na boca dele. A gente tem que pegar um pouquinho de munição. Um pouquinho de HP. O Que, que foi isso? Complicar pela, né? Só pelar que tá tudo certo. Nossa, nossa, nossa, nossa. <laughs> Perdemos uma vida muito à toa. Carregamos soco, hein? <laughs> Temos que usar mais recursos, né? Cara, esse bicho dá tá muito dano. Mas que outra aranha dessas? problema, cai só com um pouquinho de dano. Você não morreu sem nem dar, dar pistas. Não tem fim, área. Agora a gente dá uma olhadinha em volta. Tem um negócio ali em cima meio diferenciado. Bom, acho que não é o momento, está muito longe. Mas onde ela pulou? dar um soquinho, toma. Coisa mais linda, hein? Engraçado que a gente cai, né? Mas os demônios não caem, né? Abastecimento de impulso. porquê, mas eu acho que... Ó, estamos indo pro lugar certo. Cadê o abastecimento aí? Aí... Temos mais uma selva para usar em robôzão. Crianças chorando de fundo na, na ambientação. Olha só. Oh. Mais um segredo encontrado. Putz, aquelas almas perdidas. Explodiram e levaram quase todo o nosso HP. O legal desse jogo é que as estátuas, você interage com elas. Ó. Oh. <laughs> Credo. Olha. Caindo no estrombo aí do bicho. Eu gostei desses tentáculos. Legal. Ideia. É- Funcionou bem. Eu ainda acho que deveria ser possível Os inimigos se dá dano entre eles, né? Área é limpa. Até que curtinha essa área, né? Não parece ter nada de interessante. tudo meio grudento. Pega aqui a bomba. nojentão, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Aparentemente não. Socão. A gente sobe aqui. faz uma célula para conta. Aqui não tem nada. Legal que ele dá umas folgas pra gente, né? A exploração. Você faz área, anda. Área, anda. que <laughs> Tem que subir ali, será? Menos traumático do que eu imaginei. Tem um negócio aqui. Sempre, né? Vai ter sempre esses bagulho escondido. E agora a gente coloca mais munição, armadura. Coloca mais munição. Nossa munição é muito limitada. Me irrita. Muito nojento esse trem, olha só. eu dentro de uma endoscopia. Olha lá um zumbizinho. <laughs> ai. olha só que legal. Legal esse canhão aí. Que bicho será isso? Ó. nem área, nem nada. É só um livrinho, uma, uma página. Hum... Aparentemente tem algo ali para quebrar até. O que, que temos aqui? Segredo. As plataformas afundam, depois retomam. É o bug do milênio, hein? Bom. A gente veio dali, aqui tem um... Um negocinho que a gente nem sequer precisa. Tem que explorar tudo. Olha só que legal. Portão do Slayer. Isso aqui é uma área de desafio. E como o vídeo já está enorme mesmo. Não dá nada não pra dela. Correto aí pra cá. A gente vai pro lado oposto. Tá vendo? Aqui tem a chave. E aqui a gente abre o portão do Slayer com essa baita chave. Até ansioso. Vamos brincar. É tipo um desafio. Eu preciso me concentrar bem. Quase não vou falar nada. Fizemos alguma coisa diferente. Feito portal do, portão do Slayer. Se fizer todos os portões e pegar várias chaves empíricas, você destrava uma arma secreta. Que é bem apelona, por sinal. Aqui ainda tem muito a ser feito. Nossa senhora, é muita coisa ainda. Ali tem uma vida. O sinal vital do traidor está próximo. traidor está próximo? Ah, tem que ir ali. Sensores de movimento e artilharia por todos os lados. Eita! E tem assim? Eu disse para vocês me deixarem aqui. Esse é o meu lar. A orelha dele. Haja jiu-jitsu, hein? Assim. Salvar seu povo não te trará paz só tornará o fardo que carrega mais pesado. Também tem uma arminha no ombro ele. E agora busca desafiar a própria Kamaker. Agora é a vez do seu povo cumprir a penitência, como meu próprio povo já fez. A gente não tá afim de deixar as coisas descontroladas, né? Quando o coração dele repousar, só assim sua alma ficará em paz. E a minha também. Que diabo será isso? Parece um faca. Canivete. Bom. O que, que nós temos aqui? Dois secretos e um livrinho. Cadê o livrinho? Ah, tá aqui. E o outro secreto? Não parece ser aqui dentro. Ah, aqui fora. E... Mais um bonequinho do Cacodemo, que bonitinho. Os bonequinhos aí, ó. Sensacional. Quanto mais tem? Ainda tem tudo aquilo, meu Deus. sei porque eu achei que dava pra agarrar ali. Uf, deu. Mais ou menos tudo certo. aquilo ali não era à toa. É isso. Tristeza. bagulho no Super Mario Bros. Tá otário. O que eu quero fazer é meter a motosserra na aranha. Dá uma andada por aqui. Né? Olha o que temos aqui. Não funcionou, ué. eu não entendi. Eu jurava que era um... Não funcionou como eu imaginei o negócio. se complicou. Então, <laughs> perdemos vida tá muito rápido. Duas vidas numa pancada só, tristeza. Isso porque tá num nível bem fácil. sei nem o que eu tô fazendo. Não tem fim. O problema não tem fim. <laughs> Ah, derrotamos as 10 corrup corrupção demoníaca. Vamos dar uma olhada no mapa. Eu não sei se tem mais. Tomara que não, porque é gigante. Mostrar a legenda. Aparentemente a gente pegou tudo. Vamos lá. Concluir. Aí, 10 combates, 15 itens de exploração. Hum? É, mas perdemos 12 itens. não foi bom, viu? de batalha, portão do Slayer e confronto de batalha secreta. Pegamos todos os itens secretos. Bom, é isso, Exuldia. Vocês gostaram? Deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhada em nossos vídeos, a gente tá fazendo fazer Doom completo. A gente joga jogos de Metroidvania e recomendações também. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e fica assim. Até o próximo vídeo, Viva amizade!